Bali. Aku belum pernah ke Bali sebelumnya. Hari itu, aku terjebak dalam sebuah keributan yang terlalu mempesona untuk disebut sebuah keributan, tapi juga terlalu agung untuk disebut sebuah karnaval, terutama bila itu diperuntukkan para dewa. Pedih di hari melasti, setelah perempatan dan pematang sawah, pohon beringin dan tempat ibadah. Hari itu aku tahu, dewa-dewa juga tinggal di laut. Tapi di Bali, di manakah dewa-dewa tidak tinggal? Siapakah aku? Seorang penziarah yang takzimkah? Seorang pelancong dan siapakah orang-orang Bali ini? penghibur para dewakah mereka? Dengan persembahan dan suara dan warna-warna? Ataukah penghibur para pelancong yang berdatangan itu? Di pusat kota, aku melihat lampu-lampu. Di bawah cahaya merkuri, orang-orang panik mencari penghidupan, memburu hiburan, cara untuk bersenang-senang. Di balik kepanikan itu berubah menjadi uang. Para pemburu membutuhkan kenyamanan, kemudahan, keramah tamahan, juga keganjilan. Baiklah, kusebut itu eksotisme. Seperti akuarium, sejumlah keindahan yang unik yang kau bisa pastikan untuk bisa meraihnya, mengobok-oboknya, memilikinya untuk dirimu sendiri, mengkonsumsinya. Tradisional Matahari sepanjang tahun Dewa-dewa Gamelan oriental Aku mendengar suara gemerincing dolar. Orang-orang berduyun-duyun mengantre. Dan di setiap sudut, aku melihat loket-loket dibuka lebar-lebar. Dan orang-orang Bali, para pemilik pulau yang sah, di manakah mereka? Atau Sesungguhnya, siapakah pemilik sirkus ini? Kepada siapa koin-koin itu mengalir? Di hadapan etalase, aku melihat Bali terhampar telanjang. Oh ya, masukkan koinmu untuk atraksi lebih lanjut. Tentu saja aku juga melihat pemandangan yang biasa. Pemandangan nirdolar, kaki lima, buruh angkut, pedagang gurem. Pasar dan perempuan. Perempuan-perempuan yang menggunakan kepala mereka untuk menyangga beban. Di tempat-tempat yang tidak tercantum di brosur-brosur biro perjalanan. Pasar-pasar yang, ah, baiklah, sebut saja tradisional. Bersitahan di selalaju, di salah satu perhentian tersibuk maskapai pelancongan umat manusia antar benua. Kemana kau hendak menuju dengan semua kesibukan itu? Adakah dewa-dewamu pernah kalian dengar mengeluh tentang kemesraan kalian yang telah berubah menjadi atraksi itu? Bila semua tempat telah berganti wajah dengan hotel dan restoran untuk para pelancong, kemanakah dewa-dewa akan bersemayam? Apalagikah yang akan bisa ditandai dari isyarat-isyarat yang diberikan agama untuk mengatur hubungan antara manusia, alam, dan dewa? sebagai sebuah pertanyaan seorang pelancong, ini terlalu dramatis. Kalau saya sih secara pribadi itu saya tidak mau mengandalkan pariwisata untuk kehidupan di sini. Karena itu menurut saya, kalau kita mengandalkan pariwisata, ini artinya kita sudah menggantungkan diri kepada orang lain. Demikian kita menggantungkan diri kepada orang lain, ini artinya kita sudah memposisikan diri dalam keadaan yang sangat riskan, berbahaya. Kalau sekarang saya melihat, arah hidup orang itu kan materi, materialistis. Semuanya harus kemanapun arahnya itu pasti cari duit dan ini indikasinya di Bali udah jelas sekali nggak peduli lagi dia apa namanya tempat suci dulu buktinya itu tanah lot dengan uh, didampingi apa uh, eh, BNR-nya itu, aku berharap-harap cemas dari cerita orang-orang ini. Tanah yang kita, kita tanam di sini, ini ya tanah-tanah yang yang miring-miring itu kalau misalnya kalau tanah yang miring ini kalau tidak ditanami ditanami bambu misalnya contoh seperti seperti di tanah itu kan ada tanah yang asal itulah contohnya yang yang kita perlu ditanami bambu lagi misalnya uh, kalau dari di sana itu tapi sudah ada ada ada bambu tapi di, di sana lagi ada yang tanah yang longsor di situ gitu. di, di mana tanah yang miring-miring itu bambunya kebanyakan tanam di di di sana di tempat-tempat yang miring-miring seperti ini contohnya gitu. tapi di sini memang tempat pembibitannya tapi kalau sekarang ini kan karena bambunya di sini dikit tapi sudah bisa besar ini tapi sudah bibitnya itu sudah dibagi-bagi sama kelompoknya tapi kelompoknya itu mengambil bibit di sini langsung ditanam di lahan dia itu masing-masing gitu. Sudah itu ditanam di lahan yang masing-masing itu kita itu sudah menanam di tempat-tempat yang miring di mana tanah yang tidak eh, tan tanah yang longsor itu di sana kita harus menanam bambu karena tanah itu di, masih kalau musim musim hujan supaya tidak tanah itu longsor. Bila alam sekitar dan hubungan antar manusia pura-pura Anda, apa yang akan menjadi sumber dari seluruh keindahan yang telah jadi komoditi tontonan itu? lagi sesuai dengan aturannya tidak mungkin upacara dengan masyarakatnya saja masyarakatnya meninggalkan tradisi dan melanggar dari isi awik-awiknya semua dibubarkan itu bukan demikian kita hanya memperbaiki lingkungan hanya untuk kepentingan ekonomi iya, saja iya. tidak kita pelihara keseimbangan untuk upacara juga Bila dewa-dewa telah menjadi asing wajahnya, ke tempat semacam apa manusia hendak menautkan dirinya? Aku ingin mencoba berharap lebih dari sekelompok orang yang menanam bambu. Di pelestarian di alam mungkin kami sudah melakukan konservasi dengan penanaman bambu dan hutan lainnya itu untuk supaya lahan itu keuntungannya lahan akan tidak longsor dan juga melalui konservasi itu kami juga mendapatkan uh, hasil juga dari penanaman bambu dengan demikian selain keuntungan sebagai penyangga air juga kami secara ekonomis juga mendapatkan hasil dari konservasi itu Plage. Dari tempat ini air mengalir ke bawah, ke Badu dan pasar. Di bawah, orang menyedotnya beramai-ramai. Ya, tentu saja para pelancong harus tetap merasa nyaman. Kudengar orang-orang di sini pernah kekurangan air. Agak ironis bukan? masyarakat tidak mau lagi melestarikan hutannya, kalau masyarakat menebang tanya apakah dari pihak pengusaha mungkin dari pihak Pemda mungkin apakah tidak merasa keberatan kalau air itu nantinya uh, tidak ada kemudian? Ketika mereka beramai-ramai mengerjakan pipa air, tiba-tiba sejumlah ide muncul dari sana. Mereka berkelompok menanami bambu di tempat-tempat terjal. Ada hal lain yang muncul dari sana. Mereka mencoba mengelola sebuah paket ekowisata yang mereka kelola sendiri. Mereka mengajak tamu-tamu mereka berkeliling memperlihatkan apa yang mereka miliki di desanya. Pelan-pelan, orang-orang ini mengubah diri mereka menjadi pemilik pertunjukan. Mereka bukan lagi komoditi yang bisa diperjualbelikan oleh para pemilik modal. apa yang disebut dengan keterlibatan, betapa ia bisa merubah hal-hal. oleh hutan berlumut yang penuh tumbuhan paku. Hampir-hampir ia seperti sebuah benteng pertahanan yang berdinding bukit-bukit. Di situ matahari terbit setelah tinggi dan tenggelam sebelum rendah. Hutan dijaga oleh adat yang masih berlaku ketat hingga kini dengan persetujuan Dewa Indra. Masalah berbicara terhadap hutan bagaimana harus mengerjakan pengelolaannya di tengah sehingga lingkungan terjaga hasil tidak dinikmati oleh individual walaupun tanahnya pribadi bisa diatur guna dengan bersama di sini anak-anak muda mencari cara untuk mendefinisikan ulang makna pariwisata sebuah usaha yang juga akan menjadi alternatif baru dalam mengelola kembali komunitas setempat dengan lingkungannya. Ini adalah Lonto. Ia berpendapat Orang yang paling berhak menjadi guide di Tenganan adalah orang Tenganan sendiri. Ia menjadi guide hari ini. Ia fasih sekali menjelaskan aturan-aturan adat Nah, kalau sebenarnya kan sudah jelas sekali kalau dari peta kita lihat Tenganan itu sudah terkonsep seperti itu kan. Misalnya sawahnya ya sebegini, hutannya sebegini, tegalannya sebegini, hmm. pemukimannya sebegini. Itu sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, ini ini dijaga seperti ini gitu. Ini dipertahankan. Nah, menurut saya pesannya seperti itu. Konservasi alam, pelestarian adat istiadat, Aku berdebar-debar penuh harap ketika dua hal itu bertaut satu sama lain. Oh, sungguh ingin aku menyebut konservasi alam sebagai ibadah agama. Ini nama pohon kemiri yang um, sama pun tidak boleh dipetik buahnya, meskipun orang tenganan sendiri itu tidak boleh. Um, misalnya kalau ada orang tenganan sendiri yang melanggar peraturan ini, mungkin akan dikenakan sanksi yang berupa beras atau uang. Ya, ini adalah salah satu cara uh, untuk melindungi hutan tenganan um, yang sudah ada sejak uh, puluhan atau ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. So, durian um, juga sama tidak boleh dipetik sebelum jatuh sendiri dan kalau sudah musiman biasanya sampai bulan uh, Februari atau sampai Maret dan kalau sudah jatuh biasanya orang bisa menjual keluar atau untuk konsumsi sendiri dengan konsep lama yang sudah dibuat oleh leluhur kita itu orang tanganannya tidak akan kelaparan kok saya tidak tidak akan ikut-ikutan apa istilahnya menyalahkan pariwisata Enggak, saya tetap berpendapat kalau memang orang tenganan tidak mau berubah, nggak ada orang lain yang bisa berubah. Hutan ini menyimpan berpuluh-puluh jenis pohon, juga enau yang menjadi bahan pembuat tua oleh penduduk setempat. Lebih-lebih lagi ijuk yang dihasilkannya. Ini sisi lain dari nilai ekonomi yang berwajah ramah bagi alam sekitar. bahasa lokalnya ini namanya glukuh yang dibuat dari daun pinang ini dipakai untuk wadah duak sesudah dipakai ini dikeringkan kembali atau diasap di samping fungsinya untuk mengeringkan wadah duak juga untuk menambah aroma supaya duak itu makin enak Oke, ini kelukuk yang fungsinya untuk penampungan nila dan ini juga sama ini bahannya terbuat dari bambu sudah dipakai penampungan nila itu ditaruh kembali terus diasap selama satu setengah hari bahannya adalah kayu bakar itu saja Dan kalau ini dihubungkan dengan berbagai macam kegiatan di tenganan, pesan intinya seimbang. Jadi semuanya itu harus harus seimbang dengan dengan semua segala sesuatunya dalam keadaan seimbang. Inilah dunia ini akan berputar terus. Kehidupan ini akan berlanjut terus. Segala segala sesuatunya baik lingkungannya itu harus dijaga dan, supaya tetap dalam keadaan seimbang. orang akan menghadapi balai agung yang sekian meter besarnya sekian dari ijuk jangan biaya yang lain kalau beli ijuk itu berapa karena di sini tanahnya betul milik kita tapi isinya tidak penuh milik kita makanya kalau desa memerlukan bahan-bahan untuk kepentingan bangunan yang bersifat sosial itu boleh diambil ini hasil dari am amil jadi tidak membeli nah itu salah satu bagaimana kalau lingkungan terjaga dampaknya kepada Bali, hutan, dewa-dewa, kelestarian alam. Apa yang bisa aku ceritakan tentang itu? masih banyak hal. Iya, kan di mana? Di Ubud dia bilang, oh di Ubud. Kalau gua kan udah bilang SUUD eh, sud. Dia ngira itu Ubud. Tua berlimpah ruah malam itu. Tapi kawan, aku tidak cukup mabuk untuk kau bilang merajau. Hmm, iya, nak.